Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Mountain Blade oyununun geliştiricisi Tailworld'un kurucusu Armağan Yavuz ile birlikteyiz. Kendisine oyun hakkında sorular soracağız ama hepinizin merak ettiği ilk soruyu sorarak başlamak istiyorum. Oyun ne zaman çıkacak Armağan Bey? Ee, bir çıkış tarihimiz yok maalesef. Hazır olduğu zaman çıkacak. Evet, hazır olduğu zaman çıkacak. Geçtiğimiz günlerde ben bir röportajda izlemiştim. Bir yıldan kısa bir süre kaldığını söylemişlerdi. Umarız 2019'da oyun piyasada olacak. Ama tabii ki kaliteli bir oyun olmasını erken çıkmasından daha ziyade isteriz diye düşünüyorum. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Mountain Blade 2 Bannerlord modlamaya açık olacak mı? Ne kadar açık olacak? Ee, kesinlikle açık olacak. Zaten modlama bizim önceki oyunumuz Warband için de çok önemliydi. Ee, yeni oyunda da e, yani elimizden geldiği kadar modlamayı düşünerek yapıyoruz. Ee, çok iyi bir editörümüz olacak. Ee, pro, yani bir birden fazla modu aynı anda e, çalıştırabilecek oyuncularımız ee, ve e, aynı zamanda da yani modlamayı programlamak için de çok daha açık, çok daha kuvvetli bir sistem kullanacaklar. Muhteşem. Oyun zaten Steam'de olacağını dolayı Steam Workshop kullanılabilecek diyebilir miyiz? Yani şu an henüz e, orada bir çalışmamız yok ama %99 e, evet olur. Süper. Yeni oyunda eski oyunlardan neleri tutuyorsunuz, neleri bıraktınız, neler değişiyor? aslında yani hemen hemen her şeyi tutuyoruz bir bakıma ama her şeyi bir yandan da geliştiriyoruz. Yani daha gelişmişini yapıyoruz. Yine oyunumuz açık bir dünyada geliş, e, yer alıyor. E, oyuncu e, işte e, bir orta çağ dünyasında bu sefer biraz daha zamanda geriye gittik. E, daha e, tek kullandığımız işte zırhların, giysilerin teknolojisi biraz çok az daha eski. E, fakat onun dışında yine bir orta çağ dünyasında geçiyor. E, oyuncu tek başına başlıyor yine. Fakat işte oyun sırasında oynayarak e, kendisine daha güçlü bir ordu kuruyor. E, krallıklara katılabiliyor, güç, güçlenebiliyor. Hatta daha sonra ileride kendisi bir işte hükümdar olup belki dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. E, bunların hepsi var. E, bütün bunu buralarda eski oyunda şöyle bir fark vardır var diyebiliriz. E, ilk oyunumuz e, çok iyi tepkiler aldı yani çok sevenleri var e, fakat e, birazcık böyle içine girmesi zordu yani e, o mesela işte başlayıp da tam e, oynayamayıp bırakanlar oluyordu ya işte ya da bazı oyuncular mesela işte forumlara girip bilgi almak zorunda kalıyorlardı falan. E, şimdi yeni oyunda bunları düzeltmek istiyoruz ve oyunun daha ilk başından itibaren daha böyle oyuncuyu kucaklayıcı, e, her şeyi açıklayıcı, e, oyuncunun böyle hani e, fazla böyle hırpalanmadan oyunu öğrenip e, hemen keyif almaya başlayabileceği bir oyun yaratmak istiyoruz. Orada çok büyük bir gelişme var diyebilirim. Evet. Ya oyunun başlangıcında bir ders aşaması da olacak söyleyebilir miyiz? Tabii tabii oyunun ilk başlangıcında ders aşaması olacak. Küçük böyle işte bir görevler ve bir hikaye e, arka planı olacak. Daha sonra yani oyuncu yine bizim çok sevdiğimiz açık oynanışa e, girebilip e, kendi hikayesini kendisi yazacak. Fakat buna, bunu yaparken yani biz çok daha onun biraz daha elinden tutup nasıl yapacağını da göstereceğiz. Yani neler yapması gerektiğini de göstereceğiz. Mükemmel, sabırsızlanıyoruz. Peki role playing ve hikaye unsurlarına ne kadar önem verilecek? Eee çok ciddi bir böyle e, yeni bir karakter yaratma sistemimiz ve e, karakter sistemimiz var. E, yaklaşık e, 10, 18 tane değişik yeteneğimiz var. E, her yeteneğin kendi başına bir e, e, e, yetenek puanı var ve işte e, deneyim puanı var. Her yeteneği tek tek oyuncular e, kullanıp e, geliştirebiliyorlar. E, böyle jenerik bir şey sistemi yok mesela e, seviye atlama sistemi yok. Onun yerine e, bence çok daha e, ilgi çekici olan böyle bir sistemimiz var. Mesela oyuncu e, ticaret yaparak ticaret yeteneğini geliştiriyor. İşte savaşarak e, savaş yeteneğini geliştiriyor. At üzerinde savaşırsa at yeteneğini geliştiriyor. E, e, atabilme yeteneğini geliştiriyor. Ayakta savaşırsa işte atletizm yeteneğini geliştiriyor gibi. Her yeteneği geliştirmek için onu kullanması gerekiyor. E, o yüzden böyle hani bir e, karakter sistemimiz çok e, yani güveniyoruz böyle çok hoşumuza giden bir karakter sistem var. Çok iyi de geri dönüşler alıyoruz. E, bunun dışında bizim oyunumuzun hani e, hikaye kısmında yine böyle çok e, zengin bir dünyamız e, e yaratıyoruz. E, bir sürü böyle işte e, arka plan hikayelerimiz birbirinden çok farklı krallıklarımız her krallığın işte kralının içindeki işte önemli gelen ileri gelen e, ailelerin klanların e, kendine özgü işte hikayeleri lore dediğimiz e, kısımlar var. Ee, bunlarla çok mümkün olduğu kadar zenginleştirmeye çalışıyoruz. Ee, bir, bir hikaye olarak da yani oyuncuya böyle hani şu hikayeyi oynayacaksın diye bir şey yok. Bizim oyunumuzun zaten özelliği oyuncunun kendi hikayesini kendisini yaratması. Fakat o hikayesini yaratacak zengin bir dünya oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bol bol yan görevlerde olacak diyebilir miyiz? Ee, yan görevler de var. Ee, işte bir ana bir şey de var. Ee, ana bir e, teması da var oyunun. Ee, bu, bunların yanında da esas olarak da işte hani oyuncunun böyle aklında kalacak ve e, kendisini böyle işte gurur duyabileceği ya da işte sonradan hatırlayabileceği e, ilginç ve bir anlamda e, e, durumlar da yaratmak istiyoruz. Yani de, değişik mesela işte e, bir krallık kurup ondan sonra bir isyan çıkması, sonra işte krallığını kaybetmesi, başka bir yere gitmesi falan gibi e, her oynanışta böyle kendi başından geçebilecek ilginç, heyecan verici deneyimler yaşatmak istiyoruz. Evet, yani Bannerlord oyuncuları kendi içine çekecek diyebiliriz sanırım. E, umarım, evet. Peki oyundan bahsedildiğinde ilk dile getirilmesini istediğiniz şey nedir veya oyunun nasıl bir tur tanımlaması yapılmasını istiyorsunuz? Um, yani bizim oyunda orada bir ufak e, problemimiz var böyle hani herhangi bir türe tam olarak uymuyor. Aksiyon deseniz hani çok aksiyon var işte atabiliyorsunuz, biniyorsunuz, ok atıyorsunuz, kılıç kullanıyorsunuz hepsi var. Ama sırf aksiyon oyunu değil işte rol yapma öğeleri var, işte karakter sistemi var ama sırf rol yapma oyunu da değil. Ee, oyunda ilerledikçe strateji kısmı var, krallık kuruyorsunuz, ee, kiminle savaşlar yapıyorsunuz, sonra balıçın ediyorsunuz. Yani bütün bunların yanında diplomasi var işte e, politika var her şey var yani oyun içerisinde. O yüzden böyle çok fazla e, bir türe oturtamıyoruz çok fazla. Böyle hani e, belki şey diye biz yani özgür olarak e, bir böyle işte ortaçağ dünyasında oyuncunun kendini e, kendine bir kariyer yapabileceği ve özgür bir oynanış e, e, sunan bir oyun diyebiliriz. Süper. Peki kendinize çok rakip ya da yakın gördüğünüz bir oyun var mı? Ee, yani rakip değil de eee ya çok esinlendiğimiz oyunlar da var böyle bir şey hani eee, diye hani ben yani çok eskiden oyuncu olarak mesela başladığımda böyle hani Sid Meier'in oyunlarını çok e, keyifli oynuyordum. Eee işte onun Korsanlar Pirates oyunu vardı Civilization olsun. Hani onlardan çok esinlendik. Şu an giderek de e, böyle ortaçağ ma- e, temalı oyunlar da popülarite kazanıyor. O da onu da aslında bizi çok mutlu eden bir şey. Eee, bizim için aslında bu bir rekabetten ziyade iyi bir şey çünkü e, bir yani orta çağ oyunlarının oyuncusu oluştukça o herkes için aslında iyi bir şey. Çünkü e, onu oynayanlar işte bir süre sonra o, oyuncular bir süre sonra hani e, acaba bunun gibi başka oyun var mı deyip mesela bizim oyunumuzu oynuyorlar ya da bizim bıraktıktan sonra geçiyorlar falan. O yüzden hani rekabetten çok böyle bir e, arkadaşça şey var diyebiliriz yani. E, işte hani e, beraber oyun yapma var diyebiliriz. Ee, mesela e, yeni çıkan Kingdom Come Kingdom Deliverance'dan çok hani keyifli oynadık. Ee, çok e, özenerek yapılmış bir oyun. Ee, bunun gibi hani pek çok oyunlar var. Evet. Bu arada Kingdom Come Crytek motoru kullanıldı ve ben grafiklerini beğenmiştim. Ee, son e, Mountain Blade 2'nin videosunu izledikten sonra onun da grafiklerini gerçekten çok beğendim. Yani grafikler konusunda da epey bir ilerleme kaydetmişsiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, biz kendi motorumuzu kullanıyoruz bu Evet. arada. Tamamen Ankara'da yani bizim kendi bilgisayar mühendislerimizin geliştirdiği. Bize yani çok gurur duyuyoruz yani o e, kendi teknolojimizi kullanmaktan. E, bunun da bize çok fazla faydası oluyor. Çünkü e, tam hani e, bizim oyun için ne gibi özellikler gerekiyorsa e, onları birebir e, motora ekleyip e, tam böyle bizim oyunun oyunumuza e, bir eldivenin ele uyması gibi uyan bir oyun motorumuz var. E, buradan da aslında çok bizim için için faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki çıkacak DLC'ler konusunda bir rakam var mı? Yok yani şu an biz daha e, e, çok uzun vadeli plan yapmamaya çalışıyoruz. E, şu an e, önümüzdeki maçlara bakıyoruz. <laughs> önümüzdeki oyunun çıkışına bakıyoruz esas olarak oraya e, konsantre olmuş vaziyetteyiz. E, bunu yaptıktan sonra umarım hani çok güzel yine e, aklımızda bir takım fikirler var yani çok güzel projelerimiz var ama zaman içerisinde yapacağız. Süper. Merak edilen konulardan bir tanesi de bildiğim kadarıyla oyunun sistem gereksinimleri halen daha açıklanmadı. Ee, optimizasyonu nasıl olacak acaba? Alt seviye sistemlerde de çalışabilecek mi? Ee, <laughs> zor yerden soruyorsunuz. Yani e, e, çok net bir şey onu da yine söylemek e, için henüz erken. E, yine arkadaşlarımız e, oyunu mümkün olduğu kadar optimize etmek için işte çeşitli platformlarda çalıştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama tabii hani belli bir noktaya kadar mesela hani çok e, zayıf makinelerde e, çalıştırabilmek de bir noktadan sonra artık çok mümkün olmuyor. E, yani e, orta düzey diyebiliriz yani böyle hani şey yapmayacağız kesinlikle hani sadece en yeni en süper makinelerde çalışacak yapmayacağız e, daha e, kullanıcılara hani dost bir e, özellik olacak. Ee, ama tabii e, yani mesela işte 6-7 senedir 10 senelik makinalarınız varsa belki çalışmayabilir. Yani o konuda bir garanti şu an veremiyoruz. Çıktığında bakacağız. Evet. Ee, oyun daha çıkmadan tabii ki dosya boyutu değişebilir ama şu an bir şey var mı? Belli bir rakam var mı acaba? arkadaşlar sormamız yani şu an biraz büyük aslında şu an yani oraları çok optimize etmediğimiz için ee, dosya boyutlarımız biraz büyük. Şu an böyle hani yanıltıcı olur söyle söylemem. Biraz da korkutucu evet. olur. <laughs> ne kadar olduğunu söylemem. <laughs> ee, yine çıkınca söyleyelim. Doğru zaten dağıtılmadan önce oyuna bir de sıkıştırma uygulanacak. Gerek evet. ses dosyaları, görsel dosyalar epey bir sıkıştırılacak. Yani umarız e, boyutu yine kabul edilebilir seviyelerde olur ama ben dosya boyutundan çok şikayetçi değilim artık. Çünkü hem internet e, hızlandı hem de dosya boyutu büyük olduğu zaman oyundaki görsellerin daha kaliteli e, olacağını biliyoruz hepimiz. O yüzden o konuda çok bir e, şeyim çekincem yok. Son bir soru soracağım o zaman. Elinizdeki oyun motorunu e, lisanslıyor musunuz? Lisanslıyorsanız belki Türk geliştiricilere bir avantaj sağlar mısınız? E, yani zaman içerisinde olabilir. Şu an onu yapmıyoruz. Çünkü e, yani öyle bir e, ona da bir böyle e, e bir ekip ayırmak lazım esasında evet. oraya, oraya girmek için. Bir de şu an zaten e, hali hazırda e, yani çok iyi çok gelişmiş oyun motorları var. E, işte Unity olsun, Unreal olsun. Hani bunlarla rekabete girmek de biraz e, ciddi bir e, karar. E, o yüzden şimdilik öyle bir şey yok. Zaman içerisinde olabilir tabii. E, ama ona tekrar bakacağız yani. Arman Bey sorularımızı cevapladığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarız Bannerlord da kısa sürede aramızda olur. 2019'da artık oyunu bekliyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.